Oi pessoal, quem tá falando aqui é a mulher do Google Tradutor kkkk, zoeira, mas aqui é o Kindle L2J Brasil. Hoje temos quatro telas de carregamento, com imagens aleatórias que peguei no Google.